in una sera piovosa, lassù, in alto, proprio di fronte a me, brilla una luce abbagliante. È una stella solitaria che emana una luce straordinaria, che suona note dolcissime, che scalda il mio corpo fluttuante, che nei silenzi sa dire tenere parole mi perdo nel suo abbraccio ancora una volta. Emozione unica, che solo noi sappiamo provare.